Halo teman-teman. Kita hari ini akan unboxing rumah kura-kura. Mana oh ini kura-kuranya. Oke, kita lihat dulu ya. Ini kita udah beli nih. Belinya di Jafarif ya. Nanti bisa lihat di toko online. Nah, ini rumahnya kita lihat ya rumahnya ya ini rumahnya nah ini rumahnya ya nih ini ada bentuknya ada perosotannya ya ada perosotannya di sini tempat airnya di tempat makannya terus ada dikasih pohonnya juga nah, setelah itu ini rumahnya terus kita juga beli ini ada batu hias batu hias nanti untuk taruh di rumahnya ya terus ada juga beli ini beli lampu lampu untuk kura-kuranya berjemur ya oke lampunya nah ini lampunya nih lampunya khusus untuk e, berjemur kura-kura ya satu lagi kita beli makanan kura-kura oke setelah ini kita akan e, eh, tata ya rumahnya kita susun rumah kura-kuranya ayo kita lihat ya Oke, pertama-tama ini kita eh, pasang dulu pohonnya ya. Pasang pohon di sini. Ya. Tuh kita buka batunya. gelatin batunya di sini ya Lampung terus ke Lampung ke sini sama Lampungnya kita pasang ini ya lampunya belum nanti ya salam dulu kita ya oke ini udah selesai sekarang kita tambahin air ya sekarang kita masukin kura-kuranya ya masukin kura-kura ya lagi kura-kuranya mau udah yang masanya enggak ya <laughs> oke kura-kuranya udah di rumah baru